Arithmetic Operators in C र C++ को स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी यो सिक्ने छौं अंकगणितीय अपरेटर जस्तै जोड उदाहरण a र b को जोड घटाउ उदाहरण a र b को भिन्नता भाग उदाहरण a लाई b ले भाग गर्ने गुणा उदाहरण a र b को गुणा र मोडुलस उदाहरण a र b को मोडुलस यो ट्युटोरियल रेकर्ड गर्न म उबुन्टु 11.10 अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्दै छु उबुन्टुमा जीसीसी र जी कम्पाइलर संस्करण 4.6.1 म यी अंकगणितीय कार्य गर्न एउटा सी प्रोग्रामको सहयोगले देखाउने छु मैले पहिले नै प्रोग्राम लेखिसकेकी छु त्यसैले म एडिटर खोल्ने छु र कोडको वर्णन गर्ने छु यो अंकगणितीय अपरेटरको लागि सी प्रोग्राम हो पहिलो दुई स्टेटमेन्टमा भ्यारिएबलहरु घोषणा र परिभाषित गरिन्छ अर्को दुई स्टेटमेन्टमा ए मा मान 5 राखिएको छ बी मा मान 2 राखिएको छ अब हेरौ कि जोड अपरेटरले कसरी काम गर्छ सी ले ए र बी को योगफल राख्छ यो एफ स्टेटमेन्टले ए र बी को योगफल स्क्रिनमा देखाउँछ यहाँ पर्सेन्टेज पोइन्ट 2f ले दुई दशमलव स्थानसँगको नम्बर दिन्छ अर्को स्टेटमेन्टमा c ले a र b को गुणाफल राख्छ यो प्रिन्टफ स्टेटमेन्टले a र b को गुणाफल स्क्रिनमा देखाउँछ अब हेरौं कि कसरी यी दुई अपरेटरले काम गर्छन् हामी तलका लाइनहरू कमेन्ट गर्नेछौं slash asterisk asterisk slash type गर्नुहोस् मा क्लिक गर्नुहोस् फाइल c एक्सटेन्सन सहित सेभ गर्नुहोस् मैले फाइल arithmeticc को नाममा सेभ गरे कन्ट्रोल अल्ट र t कीहरू एकैचोटी थिची टर्मिनल विन्डोमा जानुहोस् कोड कम्पाइल गर्न टर्मिनलमा तलको कोड टाइप गर्नुहोस् जीसीसी स्पेस arithmeticसी space hyphen o space arith enter थिच्नुहोस् कोड एक्जिक्युट गर्न डट स्ल्यास टाइप गर्नुहोस् इन्टर थिच्नुहोस् आउटपुट यसरी स्क्रिनमा देखाइएको छ यसले देखाउँछ सम अफ 5 एन्ड 2 इज 7 र प्रोडक्ट अफ 5 and 2 is 10. अब तपाईले खटाउ अपरेटर आफै कोसिस गर्नुपर्छ जोड अपरेटरलाई खटाउ अपरेटरमा बदलौं तपाईले नतिजा 3 पाउनुपर्छ हाम्रो प्रोग्राममा फर्की अन्तिम स्टेटमेन्टको सेट हेरौं अब म भागको कोड वर्णन गर्छु यहाँ र यहाँबाट मल्टिलाइन कमेन्ट हटाउनुहोस् यो स्टेटमेन्टमा c ले a लाई b ले भाग गरेको इन्टिजर भागफल भण्डार गर्छ याद गर्नुहोस् कि इन्टिजर भाग गर्दा दशमलवको हिस्सा हुँदैन प्रिन्टफ स्टेटमेन्टले स्क्रिनमा भागफल देखाउँछ यो स्टेटमेन्टमा हामी सही भाग गर्दैछौं यहाँ एउटा अपरेटरलाई फ्लोटमा कास्ट गर्नुपर्छ हामीसँग टाइपकास्ट भ्यारीएबल ए छ अब ए ले एउटा कार्यको लागि फ्लोट जस्तो कार्य गर्नेछ प्रिन्टफ स्टेटमेन्टले सही भागको नतिजा स्क्रिनमा देखाउँछ रिटर्न 0 र टुङ्ग्याउने अन्तिम कर्ली ब्राकेट टाइप गर्नुहोस् सेभमा क्लिक गर्नुहोस् कोड कम्पाइल र एक्जिक्युट गर्न टर्मिनलमा फर्कनुहोस् कम्पाइल गर्न gcc space arithmetic.c space hyphen o space arith type गर्नुहोस् र इन्टर थिच्नुहोस् एक्जिक्युट गर्न डट स्ल्यास arith टाइप गरी इन्टर थिच्नुहोस् स्क्रिनमा आउटपुट यस्तो देखाइएको छ हामीसँग पहिलेको जोडफल र गुणाफल छ हामीसँग 5 लाई 2 ले इन्टिजर भाग गरेको नतिजा 2 छ हामी देख्न सक्छौ कि इन्टिजर भागमा दशमलव स्थानमा नम्बर हुँदैनथ्यो र हामीसँग 5 लाई 2 ले गरेको सही भागफल 2.5 छ सही भाग गर्दा नतिजा अपेक्षीकृत छ हामी यो नतिजा पाउन टाइपकास्टिङ गरेका थियौ अब मानौ म C++ मा यो प्रोग्राम लेख्न चाहन्छु मैले यही कोड C++ मा पनि प्रयोग गर्न सक्छु हेरौ पत्ता लगाऊ म एडिटरमा फर्कदै छु यहाँ C++ कोड छ याद गर्नुहोस् कि हेडर फाइल C को हेडर फाइल भन्दा फरक छ यहाँ नेम स्पेस पनि प्रयोग गरिएको छ याद गरौ कि C++ मा आउटपुट स्टेटमेन्ट आउट हो यी भिन्नता बाहेक दुई कोड अरु उस्तै छन् सेभमा क्लिक गरौँ यो पक्का गर्नुहोस् कि फाइल .cpp एक्सटेन्सन सहित सेभ गरिएको छ मैले मेरो फाइल arithmetic.cpp को रूपमा सेभ गरे कोड एक्जिक्युट गरौँ र नतिजा हेरौँ टर्मिनल खोली g++ space arithmetic.cpp space hyphen o space arith type गर्नुहोस् र इन्टर थिच्नुहोस् एक्जिक्युट गर्न डट स्ल्यास एरिथ टाइप गर्नुहोस् र इन्टर थिच्नुहोस् यहाँ आउटपुट देखाइएको छ नतिजा हाम्रो सी प्रोग्राम जस्तै छ खाली भिन्नता भनेको आउटपुटको शुद्धता मात्र हो अब ट्युटोरियल संक्षेपमा हेरौं यो ट्युटोरियलमा हामीले कसरी अंकगणितीय अपरेटर प्रयोग गर्न सिक्यौं कार्यको रूपमा मोडुलस अपरेटरको प्रयोग देखाउने एउटा प्रोग्राम लेख्नुहोस् याद राख्नुहोस् कि मोडुलस अपरेटरले भागफलको शेष पत्ता लगाउँछ उदाहरण c मा a र b को मोडुलस तपाईले नतिजा 1 पाउनुपर्छ तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोला यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको संक्षेपीकरण गर्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने यसलाई डाउनलोड गरी हेर्नुहोस् spoken tutorial project team spoken tutorial प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि कृपया contact@spoken-tutorial.org मा सम्पर्क गर्नुहोला spoken tutorial project talk to a teacher प्रोजेक्टको एक हिस्सा हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारी spoken tutorialorg e intro मा उपलब्ध छ कारखाना नेपालबाट म मन्दिरा बिदा हुँदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद